пробиркада глицин бар амино уксус кислотасы башка түрдөгү өндүрүлгөн уксус кислоталарына мисалы гидроксил хлор бром уксус кислоталарына салыштырганда катуу зат жогорудагы кислоталар суюк болушат ысытканда кайнайт амино уксус кислотасын ысытып баштайбыз көрүнүп тургандай ал кайнабайт ажырап баштады күрөң түскө өзгөрүп буу чыгат глицин башка уксус кислоталарына салыштырмалуу принципиалдуулугун көрсөттү анткени анын молекула аралык байланыштары молекуланын ички байланышынан күчтүү тескерисинче болгондо ал биринчи ээримек анан ажырамак ал эми глицин бир эле убакта ээрип да ажырап да жатат